منير بعتور آه، محامي ورئيس الحزب الليبرالي التونسي ورئيس آه، جمعية شمس المجتمع التونسي أولا قبل منع تعدد الزوجات في سنة 1956 قبل التبني في سنة 57 قبل الإجهاض في سنة 65 يعني منذ 70 سنة يمكن آه، وهذه حقوق لا تزال فيها نقاشات حتى في أوروبا يعني إيرلندا سمحت بالإجهاض منذ سنة فقط آه، في دول عربية الكل آه، الإجهاض مجرم تعدد الزوجات مسموح به التبني ممنوع لأنه محرم في الإسلام فالمجتمع التونسي بطبيعته مجتمع تقدمي منفتح حداثي وبإمكانه أن يقبل يعني المقترحات التي جاءت في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة أنا مساند بنسبة 100% لهذا التقرير وأعتبره تقرير ثوري وتقرير تقدمي وحداثي وفيه احترام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وفيه يعني مقترحات جدية لتغيير المجتمع التونسي وللحد من سيطرة الدين على القوانين آه، لكن هذا يتطلب إرادة سياسية بطبيعة الحال تقديم هذا التقرير كمشروع قانون للبرلمان إما يكون بمبادرة من عشر نواب أو بمبادرة من الحكومة أو بمبادرة من رئيس الجمهورية ويجب أن يحصل على الأغلبية في البرلمان موجود الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية اللي يضم أكثر من 40 جمعية كلها مدافعة عن الحريات الفردية وعن حقوق الإنسان وعن حرية الضمير وكلها متفقة على آه، وجوب الضغط على المشرع وعلى الحكومة من أجل آه، تحسين وضع الحريات الفردية في تونس الملاحقات والمتابعات متواصلة وضع المثليين في السجون متواصل الاعتداءات على المثليين متواصلة استعمال الفحص الشرجي الذي هو يعتبر من قبيل التعذيب طبقا لقرارات اللجنة الأممية لمقاومة التعذيب متواصل من قبل الدولة والدولة تقوم بعرض المثليين على الأطباء الشرعيين ليتفحصوا مؤخراتهم وللقول إن كانوا مارسوا آه، علاقة جنسية شرجية أم لا كل هذا متواصل في تونس ومن هنا فإن عنف الدولة ولد عنفا آخر وهو عنف المجتمع لأنه نعطيك مثال أنا المثلي لما يقع ابتزازه بصور ولا بفيديوهات تم تصويرها له آه، وابتزازه ليدفع اموال كي لا تنشر هذه الصور ولا هذه الفيديوهات على على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكنه الذهاب الى الشرطه لتقديم شكايه ضد الشخص الذي ابتزه لماذا؟ لأنه لما يذهب إلى الشرطة سوف تكتشف أنه مثلي وسوف يذهب إلى السجن وبالتالي فإن المثليين ليس لهم الحق في الولوج إلى العدالة مثل المواطنين الآخرين نحن ننتظر المحكمة الدستورية يعني إلى حد الآن لم يقع إرساء المحكمة الدستورية لكن يوم أن توجد المحكمة الدستورية سوف نتوجه لها لإلغاء ما يسمى المناشير يعني مثلا منشور غلق الحانات ومنع بيع الخمر يوم الجمعة منشور غلق المطاعم والمقاهي في رمضان منشور منع التونسي والتونسية من, من, من أن يكون لهم غرفة واحدة في نزل إذا لم يكونوا متزوجين هذه كلها مناشير يعني صدرت في عهد الأنظمة السابقة ويتواصل تطبيقها وهي من الشير يعني مخالفة للدستور ومخالفة لأبسط قواعد الحريات والحقوق الفردية الأرقام التي تمسكها جمعية شمس في خصوص الإيقافات فقط السنة الفارطة تم إيقاف 127 شخص من أجل المثلية الجنسية أردت أن أقول أن الفصل 230 من المجلة الجزائية آه، الذي وضعه المستعمر الفرنسي والذي يجرم المثلية الجنسية في حقيقة الأمر لا يعاقب على المثلية الجنسية لمدة ثلاث سنوات سجن فقط لأن المثلي لما يذهب إلى السجن سوف يخرج من المثل من السجن وهو مثلي فنحن نعلم أن السجن لا يغير الميولات الجنسية لذلك فهو سيرجع إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أخرى وهكذا دواليك طول عمره ومن هنا فإن الفصل 230 يعاقب على المثلية بالسجن المؤبد وليس بثلاث سنوات فقط الأحكام الأحكام تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات عدد الاعتداءات بالمئات عدد الأشخاص الذين طردوا من ديارهم بسبب مثليتهم بالمئات عدد طلبات اللجوء إلى الخارج بسبب المثلية الجنسية اللجوء إلى أوروبا أكثر من 500 طلب يعني آه، الوضع كارثي بالنسبة للأقليات الجنسية يعني البوليس يجبرك بالتعذيب على فتح اعطاء اعطاء الكود متاع تليفونك ويدخل ليطلع على محادثاتك الخاصه ويطلع على صورك وعلى فيديوهاتك في تليفونك ويقع استعمال هذا كدليل ضدك امام المحاكم لاثبات المثليه وللحكم بالسجن ونحن لنا امثله كثيره في ذلك هذا ثم ممارسه التع... م... ثم عدم احترام حق المتهم في حضور محامي منذ الساعه الاولى لايقافه هذا يعني اغلب البوليس التونسي آه، يكتب في المحاضر آه، عرض عليه تعيين محامي فرفض وطلب ان يجيب بنفسه يعني هذا معقول كلام شخص موقوف يعرض عليه أن ينيم محامي فيرفض يعني هذا كله كذب ثم ممارسة تعذيب يعني البوليس التونسي آه، ما زال مواصل في في ممارسة التعذيب في المراكز وهذا أمر آه، يعني ليس تعذيب ممنهج لكن ما زال موجود حالات تعذيب كثيرة في مراكز الأمن التونسية واستعمال الفصل 125 من المجلة الجزائية الذي هو هضم جانب موظفي يعني إذا دفعت عن نفسك ورفضت الكلام ورفضت أن أن تضرب ورفضت أن تعذب يقع إحالتك من أجل أنك اعتديت على البوليس هناك تقدم على مستوى حرية التعبير حرية تكوين الأحزاب حرية تكوين الجمعيات آه، في حرية الإعلام آه، حرية الصحافة هذه هذه المجالات فيها تقدم كبير جدا ف آه، يعني تونس متقدمه في هذا المجال وتونس يعني فيها هامش حريه اكبر من الدول المغاربيه الاخرى لكن انا اعتبر ان انا فما باش يكون فما آه، يعني ان في دونترينمون ان في آه، ضروري انه لان المنطقه مرتبطه ببعضها واليوم فما ثوره في الجزائر سلميه والجزائريين اذا نجحوا في ثورتهم هذه سوف يغيرون قوانينهم في مجال العمل الجمعوي وعمل وعمل في مجال الحريات الفرديه واتمنى للمغرب ان ان يتقدم في مجال الديمقراطيه وان يصبح آه، ملكيه دستوريه حقيقيه وأن آه، يحترم حقوق الأقليات وحقوق الأفراد آه، والحريات الفردية وأن يسمح بالعمل الحر للجمعيات ضروري أن المجتمع المدني أن يتهيكل أن يتوحد أن يكون له صوت مسموع في الإعلام آه، أن يقوم بتدويل القضايا على المستوى الإعلامي آه، يعني حالات الايقاف حالات الاضطهاد حالات التعذيب حالات عدم احترام حقوق الانسان كل هذه يجب تدويلها هذه دول صغيره دول مغاربيه ودول يعني لها آه، احساس بان صورتها في الخارج مهمه آه، فمن المهم بالنسبه للمغرب خاصه اللي هو بلد سياحي ان تكون له صوره جميله في الخارج وبالتالي فإن أن الحديث في الإعلام العالمي عن حالات الانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الفردية سوف يجعل من الحكومة المغربية آه، في وضع حرج ويمكن أن تتراجع عن سياستها القمعية الحالية الدين الإسلامي يجب أن يبقى في دور العبادة يجب إلغاء الدين من الحياة السياسية لعدم التداخل بين الدين والسياسة ويجب أن تكون الدولة علمانية الدولة شخص معنوي لا يمكن القول بأن الدولة دينها الإسلام الدولة لا تصلي الدولة لا تصوم الدولة لا تزكي الدولة لا تذهب إلى الحج فكيف يمكن أن تكون مسلمة؟ الأشخاص الاعتباريون ليس لهم دين وبالتالي يجب أن تكون الدولة محايدة تجاه جميع الأديان وأن تكون علمانية بطبيعة الحال العلمانية هي أساس الديمقراطية العلمانية هي تحمي جميع الأقليات وتحمي حق آه، حقوق الأغلبية يعني العلمانية ليست معادية للأديان بالعكس العلمانية هي التي تحمي حرية المعتقد وحرية ممارسة الأديان وتحمي الأقليات من تغول أصحاب دين على أصحاب دين آخر أما الديالي هي أنا أنه وحدة المغرب الكبير ما يسمى بتمزغة يعني وأنا بالنسبة لي أنا هو ليس مغرب عربي وإنما هو مغرب أمازيغي آه، فتح الحدود آه، الغاء الحواجز الديوانيه بين بين الدول المغاربيه آه، تمنياتي كذلك بدول اكثر انفتاح اكثر ديمقراطيه اكثر علمانيه وبدول تحترم اقلياتها ولا تجرم الميولات الجنسية المختلفة عن الغالبية هذا الشيء الأول الشيء الثاني أقول للتونسيين والمغاربيين الذين يعتقدون بأن المثلية الجنسية مرض أقول لهم هل المرضى بالسكري أو بضغط الدم أو بالقلب تضعونهم أيضا في السجن؟ أنتم تداوونهم وبالتالي إن كان لكم دواء لما تدعون أنه مرض وهو المثلية الجنسية فأتونا بهذا الدواء وسوف نأتي لكم بجائزة نوبل الطب